Bueno, ellos habían vendido dos o tres veces pues meterse allá, pues, pues matarme. Y me tumbaron, me abrían una puerta y yo le metí un ñemazo a uno y se murió. ¿Usted dice fue en defensa propia entonces? Sí, señor. Sí, señorita. ¿Habían tenido problemas anteriormente Nunca, yo ni, sé, yo ni conozco a esa gente, esos haitiadores de ahí de Vita y Valle. Son todos ladrones. ¿Cuál es el nombre suyo? Rafael Reyes Tiburcio.